ここは英語脳を強化していくスタジオです。ビジネスの知識やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけます。リラックスした時にゆっくり聞き流すことをお勧めします。はじめは英語と日本語で今日のテーマを届けます。その後は単語やフレーズを説明しながらインプットをアウトプットに変えていけるように 英語で考えてみましょう。最後には、英語を完全に身につけるための日頃に使える活用方法をご紹介しますので、ぜひ最後まで聞いてください。このチャンネルは三角語を喋る私の経験をベースに、力を抜き、自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それではビジネス英語の時間を 楽しんでください。今日のテーマは、金持ち父さん、貧乏父さんの3つの教えです。始める前にお聞きします。英語を上達させる明確な目標はありますか例えば、海外で暮らしてみたり、あるいは国際的なビジネスをやってみたいと思ったり、 私は昔、日本語をマスターして、日本で暮らす目標がありました。今は叶えています。人によって理由は違うと思いますが、ぜひ今日もそれを意識しながらエピソードを聞いてください。そうするときっと内容はさらに浸透していきます。今日はロバート清崎さん、金持ち父さん、貧乏父さんを書いた著者が その本の中で教えた3つの大事な教えを伝えます。実はこの教えは個人的に意味の大きいものなので、英語で伝えたいなと思いました。最初はゆっくり英語で読みますね。Number one, skills make you rich, not theories. Theories are an excellent place to start when determining what to do. Those theories will never become practical if you merely know what you should do but never actually do it. You will acquire skill by putting your ideas into action. You will get experience through doing and failing. Theoretically, it is simple to get wealthy there are numerous simple procedures to follow. The only problem is putting these notions into reality and putting them into action. As a result, theories will never make you wealthy. Only your abilities gained through execution and action can make you wealthy. 1つ目、お金持ちにするのはスキルであって 理論ではない。理論は何をすべきかを判断するときのスタート点です。しかし、その理論もこうすればいいと教えてくれるだけで実際にやってみなければ実用的なものにはなりません。考えたことを実行に移すことでスキルを身につけます。経験は実行と失敗の繰り返しで 積み重ねていくのです。豊かになるためには、理論的には簡単で、こうすればいいというやり方はたくさんあります。ですが、問題は、その概念を現実に落とし込み、行動に移すことです。結果として、理論だけでは富を得ることはできません。実行と行動によって得られる能力だけが あなたを裕福にすることができるのです。Number two, never say you cannot afford something. That is a poor man's attitude. Ask how to afford it. It is all too simple to look at a price tag for something you want and conclude that it is unreasonably pricey. Continue on with your life while doing nothing to change it. You will think about something you wanted to buy but couldn't afford every once in a while. And you will have a horrible feeling about it every time because you feel poor. You should change this thought. Think about what you want to buy rather than what you can afford right now. Then you'll figure out how to get the money to buy it. You've now established a goal for which you will strive to earn money. You are more driven to save money now that you know what you will be used for. 2. 買う余裕がないと言ってはいけない。それは貧乏人の態度だ。どうすれば手に入られるのかを考えるのです。欲しいものの値蓋を見て それが買えないほど高いと思い、諦めるのは簡単なことです。現状維持のまま何もしないで自分の人生を続けることはあなたの選択肢です。欲しいけれど買えなかったものをたまに思い出すでしょう。そしてその度にお金はないよなと思うのは嫌な気分です。なので、この考え方を 変えるべきです。今なら買えないと思うより、買いたいものを考えるのです。そして、それを手に入るために、どうやってお金を集めるのかを考えるのです。これをすれば、お金を稼ぐために明確な目標が出てきます。何に使うかが分かっているので、お金を貯めようという気持ちも 強くなります。Number three. You must know the difference between an asset and a liability. And by assets, an asset is something that puts money into your pocket. A liability is something that takes money out of your pocket. Knowing the distinction between an asset and a liability is crucial. More importantly, you should be conscious of this every time you spend money. Decide which of the two you are going to buy and whether or not it's a good idea. Assets are items that require money to purchase but will eventually earn money for you. Where liabilities are likewise costly to acquire. only that they will cost you more money in the long run. Assets puts money into your pocket in the end, whereas liabilities take money out of your pocket. 資産と負債の違いを知って資産を買うこと。資産とは自分のポケットにお金を入れてくれるもの。負債とは自分のポケットから お金を奪うものです。資産と負債の違いを知ることは重要です。それはお金を使うたびに意識すべきことでもあります。それを意識するだけで2つのうちにどれを買うか、本当に良い選択なのかがわかるのです。資産とは購入するのにお金が必要ですが、 最終的には自分のためにお金を稼いでくれるものです。一方、負債も購入するときにはお金がかかりますが、長い目で見ると、そのものはお金を費やすだけで多くのお金がかかるでしょう。資産は最終的にあなたのポケットの中にお金を入れるのに対して、負債はあなたのポケットからお金を 奪います。それでは単語やフレーズの説明をしていきます。このエピソードは難しい専門用語がたくさんあるので、ぜひテキストを見ながら聞いてください。テキストは紹介文の中にあります。The first one is theory 理論 theory っていう言葉は実は科学の中でよく出てきます あとは実験するときは theory はよく出てきます。ビジネス英語の中では theory と一緒によく出てくるのはアイディアなんです。アイディア。なので theory とアイディアはすごく似ているのです。で、ここで、えー、ロバート清崎さんが伝えたかったのは お金を稼ぐのは理論ではたくさんやり方がありますが、アクションしてみないと実際の経験には変わらないんですよね。というポイントなんです。で、次は文章になりますが、すごくよく使われているので覚えてください。You will get experience through doing and failing. 経験は行動と失敗を繰り返していく中で得られます。ということなんですよね。 この言葉は本当にもうまさに今なんですけど、まあ、コロナの期間のビジネスに対してまさにそうなんですよね。結果がわからないからやってみて失敗から学ぶしかありません。で、なので、まあ、この言葉はビジネスの世界でもよく使うし、あとは考え方なんですよね。先に行動するタイプの方であれば、この言葉は結構ピンとくるかもしれません。The next one is theoretically で、これは確かに theory 理論を副詞にしただけなんですけども理論上ではというふうに訳します。まあ、理論上ではこういうのは可能ですよねというような言い方がありますので theoretically という言葉もよく出てきます。The next one is wealthy wealthy という言葉は rich と まあ、ほぼ、ほぼ同じように使っていますが、ちょっとニュアンスが違います。rich って言うと、もう金銭的にお金持ちという感じがすごく強いのです。もう本当にキャッシュたくさん持っているような感じなんですけど、wealthy というのは、まあ、金銭的の面も含めて豊かさなんですよね。なので、少しニュアンスが違うから、もっとこう、 優雅な感じで使いたければ wealthy と言った方がいいかもしれません。次の単語は notion。原文読み上げます。The only problem is putting these notions into reality and putting them into action. えー、唯一の問題は、これらのアイディア、これらの考え方を現実化にして、実際にアクションに、えー、変えることなんですよね。 notion という言葉はすごくあのフォーマルの英語の中で出てきます。notion イコール thoughts 考え方、アイディアなんですよ。結構交代で使うことも多いので notion, thought, action というふうにセットで覚えていくとすごくわかりやすいと思います。次は execution, execute これは実行する えー、結構、まあ、日本もあると思いますが、カタカナで書かれているんですよね。エクザクティブかな日本語のカタカナは。という言葉があると思いますが、まあ、実行委員ですよね。その言葉はここから取りました。フォーマルの場合、法律とかビジネスの場合でよく出てくるので、あ、エグゼクティブっていうのはアクションと関係するんだよねって、もう簡単に覚えていただくと、今後このような 言葉を見たらすぐ理解できますので、音とスペリングを見て覚えてみてください。その後は conclude。これは、えー、結論するっていう動詞なんですけども、例えば、まあ、たくさんいっぱい書いた後に conclusion 結論ありますよね。で、その時はまさにこの conclude なんですけど、uh, let's conclude the purpose of the meeting で、今日のミーティングの目的をまとめてみましょうというふうにも訳せますので、まとめる、結論するという意味です。次は continue on with your life。これは現状維持のまま、えー、まあ、人生を暮らすで。今まで通り人生暮らすという意味なんですね。ロバート清崎さんが言ってるのは、もし何かを手に入れば、で、そしてお金は足りないと 思っていれば、まあ、お金を稼ぐ習慣とか考え方も書いて、今の現状維持しない方がいいっていう主張なんですが、でもこれも使える場合は他にあります。例えば、重い病気にかかった場合、まあ本当普通みんな落ち込みますよね。もう生きる希望がなくなったとか思ったりするんですけど、その時に友達として支える言葉として Just continue on with your life. Enjoy what you love to do every day. 今のまま、えー、人生を過ごして、好きなことをしながら過ごしてくださいという慰める言葉もできますので、だから必ずしもネガティブな意味ではなく、ただ単純に、まあ、今のまま生きるっていうニュアンスなんですね。The next one is afford. で、ここの afford って意味は、 金銭的に何かが買える。Can you afford a car? 車が買えますか ?Can you afford a house? えー、家は買えますかというふうに、まあ、聞くのあるんですけど、そちらの afford というのはお金で買えられるかというのはあるんですけど、まあ、他には、まあ、資源があるかどうかっていうニュアンスもあるから、で、他の言い方、お金と関係ない言い方っていうと、 例えば、恋愛の例にしましょう。例えば今まで5人と付き合ったことあるんですけど、どれも悪い結果になって、I can't afford to lose my time anymore. I really need to find the person. とかいう場合があると思いますが、まあ、これ以上時間を失うことはできない。本当にその人を見つけなきゃ、言う場合もあると思うんですけども、afford っていうのは、 いろんな場合で使われています。The next one is strive to do something. 原文読み上げます。You've now established a goal for which you will strive to earn money. 今、ちゃんとした、えー、お金を稼ぐために頑張る目標を作りましたね。ということなんですけど、strive to do something というのは、 何かをするのに努力する、あるいは集中する。で今回のリーディングはちょっと長いので、まだ単語があります。え次は asset と liability。文章を読んだ時に多分もうはっきり分かったと思うんですけど、asset は日本語の資産。liability は負債なんですよね。crucial は次の単語です。え crucial という言葉は 本当によく出てきます。その意味は important なんですね。高いレベルの英語、例えば TOEIC とか英検とか取らないと難しい単語には出会わないと思いますが、ほとんどの場合、多分学校ではク i シ l のこといつも important と呼んでると思いますが、でも、いつも important, important って書くと、なんかこの言葉、もうちょっといいのないのっていうふうに 思うんですよね。で、その時は crucial という言葉を使えば結構バラエティが出てくるのでおすすめです。で、次は in the long run。in the long run というのは長い目で見ればということです。long run 長い走り <laughs> というのもまあ本当に長い視野、長い視点で見る。The next one is where us 原文読み上げます。 Assets put money into your pocket in the end, whereas liabilities take money out from your pocket. アセットは、まあ、最終的にあなたのポケットの中にお金を入れますが、それに対して、その一歩、負債はお金をあなたのポケットから奪います。ここの、それに対して、あるいはその一歩っていうのは whereas なんですよ。 で、whereas は本当に2つのものを比べるときの真ん中のつなぎ言葉として使うことが多いので、正式な英語の中ではよく出てくるはずなので覚えた方が便利です。今日はディスカッショントピックに入る前に、えー、どうしてこれを選んだかをちょっと話したいなと思いますが、で実は日本に来てよく聞くのは、えー、お金の教育は日本にあんまりない。だからアメリカとか 比べて遅れているとよく聞くんですけども、あの、正直、北アメリカでもあんまりお金の教育はないんですよ。で、北アメリカとかにね、行くと、こういう、こういうふうに言うんです。残念ながら、私たちの学校はちっちゃい頃からお金の、えー、教育を教えないから大人になって失敗するよねって。まあ日本とすごく似てるんですけども、まあお金の教育はロバート清崎氏は本当にトップで、 世界に向けて投資思考を教えてる方なんですよね。で、なので、私も実は20代前半の時にこの本と出会いました。自分の中ではすんごい大きなショックを受けました。で、実はこの本は彼が作ったキャッシュフローゲームっていうあのボードゲームがあるんですけど、キャッシュフローって言って、 それを売るための <laughs> キャンペーンだったんですけども、あまり今本が有名になって、多分ボードゲームの方があまり知られてないんですよね。まあ、私はこの本のおかげで、まあ、ボードゲームをやる、バンクーバーにボードゲームをやってたグループを見つけて、で実際にそのゲームをプレイしていたんですよ。もちろんそのゲームは、リアルの、えー、生き方、リアルの生活を真似するようなゲームなんですけど、も例えば、えー、 月に3000ドル得て、どうやったらそのお金から資産を増やして、ファナンシャルフリードム、え金銭的な自由を手に入れるかっていうゲームなんですけど、まそれをやっていく中で本当にいろんなコンセプトが身についたんですよね。まあ、例えばここで紹介している asset と liability の考え方。女の子だから正直、あの、服も好きですし、まあ、可愛いものも好きなんですけど、そのゲームをプレイしてから、 考え方が変わったんです。これって実用的なのとか、私は何回これ着れるのとか、あとはこれを着て仕事するのとか、もう本当にリアル派になっちゃって。まあでもそのおかげって、もし買うとしたらいいものを買う。で、そしてちょっとしたお金だったら別に使わなくてもいいんじゃないかなというもう論理的なことになったんですね。 つまりお金を払うんだったら、何を私は得ているのか。例えばスキルだったら私結構学びにお金を、うん、すごい、あの、投資してるんですけど、うん、じゃあ、教材だったら私にこのようなメリットをもたらすんだよね。だったら払います。でもちょっとこう、自分のね、喜び、あるいは悲しい時にちょっとお金を払いたいんだったらちょっと待ってよっていう思考が 止めてくれるようにもう自分の中でできたんですけど、投資志向は正直これからの社会にはすごく必要だと思うんですよね。単純に仕事してお金がちゃんと流れてくるようなことは多分あの AI もそうなんですけどテクノロジーが進化していく中で少なくなるのでだからいかに自分のスキルをアセットにするのか 金持ち父さんと貧乏父さんをすごくよく教えているのだだと私は考えています。ここからはディスカッショントピックに入ります。What is the best asset you have gained so far? 今まで一番いいアセット、えー、資産は何ですか This may be a tricky question because it really depends on how you define asset. It can be, you know, like a house or like a skill, education, or it can be people, like say the people you go back home to every day. So it really depends on what you want and how you define asset. Robert Kiyosaki, he really emphasized on financial freedom. So for him, assets are all money related. But it doesn't have to be. If you have asset like somebody's love or um, you have like a great house to live in, you have you have excellent health or you have a lot of freedom or you have a lot of time to enjoy what you want to do. I think that's a great asset too. So it doesn't have to be money. Take your time, think it through and uh, y can just jot down your best asset you've gained so far. で、アセットは、まあ、ロバート清崎氏の思考だと、まあ、お金と関係あるんですけども、必ずしもそうではないんですよね。例えば、もう本当に愛してくれる人の存在だったり、えー、健康な体、自分の好きなことをすることができる余裕、時間の余裕、あとは、ちょっと出たら いい空気を吸って、ああ、いいんだよね、この緑っていう暮らしてる環境もすごくアセットになるので、だから考え方次第で、何がいいアセットなのかを本当に考えてほしいなと思います。自分にとって何が一番なのかを考えてみてください。もちろん英語で。それが分かったら多分、私は誰なのか、何が大事なのかがもっと分かるようになると思います。最後まで 聞いていただき、誠にありがとうございました。このエピソードの記事は紹介文の中にあります。詳しく学びたい方は、文字を読みながら聞いてください。それでは、また会えるのを楽しみにしています。